ಒಂದು ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡಿದ್ಯಾ ನೋಡಿ ಮೇಲೆ ತಂದಾಗಿಂದ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಾಡಿಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತಗೊಂತಾರೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಗಾಡಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೇನೋ ಅವರೇ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಈ ಥರ ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಆಗಿರೋ ವೆಹಿಕಲ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಸೋನ್ಸೋ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಆಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಸರಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ದಸರಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ದಸರಾ ಬಂದರೆ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮಗೊಂದು ಫಾರ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ತರ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ ಎತ್ತಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಯೂಸೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತಲ್ಲಿ ಎರಡು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ನಸಾಪುರ ಕೆಂದಟಿನಲ್ಲಿ ಡಂಪಿಂಗ್ ಎರಡು ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ ಹೆಸರು ರಾಕೇಶ್ ಅಂತ ನಾನು ಕೋಲಾರ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯನಾಗಿರ್ತೀನಿ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಆರೋಪ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಆರೋಪ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಡರ್ ಏನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದೊಂದು ಲೋಡರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಿಷಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ತಂದು ವೆಚ್ಚ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಲೋಡರ್ ಮಿಷಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಿಷಿನ್ ಮಾತ್ರ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಲೋಡರ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ರೇನು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಅನಾನತ್ವಾಗಿ ವೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಎಫ್ ಸಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ತಂದಿರೋ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಿಷಿನ್ಗೂ ಆಪ್ರೇಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ದಿರ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರ ಹತ್ರನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿರೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದೂವರೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಏನಿದ್ದು ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಬಂದು ಬೇಕಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಮಿಷನ್ ಪಡೆದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶೋರೂಮ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಬಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೋಟೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಇಲ್ಲ ಬೈ ಆಪರೇಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಎರಡು ವರ್ಷ ಇರೋ ವಾರಂಟಿ ನಮಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವ್ರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೋಕಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ತಂದಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಡೆಮೋನು ಇದುವರೆಗೆ ಆ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಈ ತಂದಾಗಿಂದ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ ಮೂರನೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅವತ್ತಿಂದ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಟೆಂಡರ್ದಾರರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟರ್ ಇದ್ದರು ಎಲ್ಲ ಏನು ಡೀಟೇಲ್ ಇದ್ದರು ಇವತ್ತರೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೇಳೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇದು ಮೂರನೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮುಂಚೆ ಕೇಳೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದಾಗ ಅವತ್ತಿದ್ದಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ರಿಲೀವ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತಲೂ ನಾನು ಇದ್ದಂಥ ಪೌರಾಯತ್ರಿಗಾಗ್ಬೋದು ಕಮಿಷನರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗಾಗ್ಬೋದು ಹೇಳಿದ್ದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆದ್ರೂ ಅದು ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯಗತ ಆಗಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನ ನೋಡಿ ಕಾಲಾವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದೂರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವರೇ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಏನಾಗಿದೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಸರ್ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಬೇಕೋ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೂರು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೂರು ಜನ ಓಡ್ಸೋಕೆ ಚಾಲಕರಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸುಮ್ಮನೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾರ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಣನ ಹೆಂಗೆ ಪೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇವ್ರು ನೋಡಿ ತಳ್ಕೊಬೇಕು ಸರ್ ಈಗ ಇವಾಗ ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸು ಎಷ್ಟು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳಿ ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋದ್ ಬದಲು ಆಟೋ ಟಿಪ್ಪರ್ ಎಲ್ಲ ಎಫ್ ಸಿ ಆಗಿ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಕಟ್ಟಿರೋ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕಾಸಲ್ಲಿ ತರದಿರ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇದು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕಾಸಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಗಾಡಿ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಬಜೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೂಡ ಎಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಾಹನ ಖರೀದಿಗೆ ಅಂತ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾಹನ ಖರೀದಿಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಇರೋ ವಾಹನಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದ್ರದ್ದೇನಿದೆ documentation R T O tax ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಕಟ್ಟಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ದಿರಾ ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಕ್ಸಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಟೇಲ್ ಅದು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನೇ ಹೋಗಿ ದುರ್ದು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೋ ವರದಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯಾರ ಮೇಲೆ ದೂರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತರನ್ನೇ ಹೊಣೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ದೂರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ